Probablemente conozcas la, red social TikTok. Esta red social es la más usada. En un promedio, 6 horas diarias entre adultos, niños y adolescentes. Pero en TikTok hay usuarios que según tienen presencia paranormal. Parece el caso del día de hoy. El de TikTok es Diego Spikers y tiene 1.5 millones de seguidores. Este TikTok. Pues, desde que compró una casa de muñecas para su hija, ha tenido presencia los Pero ahora tan solo unos días después, salían cosas en su casa. Pero es el punto, salió un TikTok, salía a hija las cosas que le pasaban a su hija. Este es un pequeño ejemplo. favor, Después de ello, la, famosa pelota que aparece se convirtió en algo recurrente para el fantasma. Al ver a un niño, me hace preguntar si estos videos no son falsos. Finalmente, sí pueden ser verdad, pero no son como los de canales de miedo que te matan de la risa. Espero les haya gustado este video. Sean contenido vital de siempre. Recuerda suscribirte. Nos vemos luego.